Hello，大家好，我是蛋，我是一个绘画爱好者。你现在看到的这个频道呢，是一个有关于绘画的 YouTube 频道。我想通过这个频道和大家分享一些绘画方面的知识。有一点我必须要在一开始就做一个说明啊，我本身并不是绘画专业的院校出身，或者是呃绘画专业的老师。我做这个频道主要是出于三个目的，第一个其实是为了督促自身。 这是第一个原因。那第二个想法，第二个原因是说，我想尝试一下自媒体的这种形式。还有最后一个原因，第三个原因就是为了在前两个的基础之上，能够帮助到一些同样进行绘画学习的一些同类。我希望我们可以一同的去进步。你们是最美味的。 <laughs> 那我的频道呢？可能。 不会有这么快的、这么高频的一个更新频率，平均一到两次一个月。如果大家看了我的视频，觉得对大家呃学习电脑绘画有帮助的话，那希望你可以点一下订阅，哦，我们大家一起进步。谢谢。那废话不多说，我们赶紧进入正题。 第一回的绘画笔记、绘画 memo，我想先从绘画的知识体系开始说起。呃，但是在说这个知识体系之前，我想先和大家聊一聊大家的关于绘画的思维方式。如果是之前有过一些绘画基础的人的话，我相信大家呃会有所了解。所有的绘画的思维方式都是从概括到细节的。 一个过程，画色彩的时候，一般大家都是从铺一些大的明暗、大的色块，然后再去画它的细节，把它的呃，比如说鼻子呀是这一块，眼睛呀是那一块，再把它给细节描绘出来，然后再去进一步的勾更细节的一些东西。其实也不只是绘画。 所有的事情，所有的工作，基本上都遵循这样一个逻辑，它才能够比较有效率的去被推进。做事情都是这样的，就是你需要定一个大的方向。 然后在这个大的方向、大的框架之下，再去做细节的事情，这样才不会让你的后面的工作，嗯，和之前的想法完全南辕北辙。画画其实也是类似的一个过程，你先需要从大的方向上面，从高度概括的、抽象的方面去，呃，定一个调子，然后再去做细节的东西，才能够，呃，比较好的去，呃，进行这个作画的过程。 那在进行学习的时候，就是我自己看了很多的教程，我自己总结出来的一个经验，就是整个的作画的过程其实也是这样一个由概括到细节的过程。那我们学习的过程其实也遵循这个，啊，从概括到细节。 的这样一个过程会比较的舒适，比较的好，比较的顺。那我觉得具体来说，呃，如果想要学好绘画的话，必须从下面的几个方面去学习、去掌握一些技能，呃，会比较好。这个其实很像，呃，很像在玩游戏的时候打开一些技能树之类的。分为下面几个大块，呃，第一块我认为是基本功方面的练习，那第二块。 呃，人体对我们来说很重要，所以第二块是人体结构，第三块我觉得需要学的是色彩，第四块是构图。那我们需要学习的啊，第一个部分基本功的部分，我再来详细的说一下。基本功里面最最基础的当然是一个线条的练习，这一部分其实是最基础的东西了，所以我会相对来说去在记录的时候略过它。 但它其实是在平常的练习、平常的学习过程当中是需要大量的反复的练习的。其实主要就是画直线的能力。那下面几个包括在基本功里面的内容就是几何体的理解，对几何体的理解，说球体、正方体、立方体、方体还有圆柱体之类的块，主要是通过啊一个抓形还有素描的方式去理解几何体的构造。 下面的透视以及明暗的话，其实都是在学习几何体的过程当中，啊，能够学习到的东西，也包含在这个知识体系里面。但是是通过学习素描几何体能够学习到的东西。知道有一些人可能和我以前走过的一些弯路一样，就是觉得画画的话只需要去啊临摹就好了。 但其实临摹的话，它很容易变成一个流于表面的东西。如果你仅仅只是模仿别人的画作的话，那其实你的绘画能力是没有办法提高的。为什么需要学习这些几何体呢？我觉得这可能是一部分人会有的疑问。其实有很多世界上的这些事物，比方说你用的笔记本电脑，比方说你的书架上的书籍，比方说人体的脑袋呀、手臂呀。 呃，腿呀，这一些其实都能在高度概括之后变为这些几何体。比方说，脑袋就是一个球体；，比方说，笔记本电脑就是一个长方体；，比方说，你的腿，呃，是一个圆柱体。那绘画或者说美术，就是通过把这些具体的现实世界当中的事物，把它高度抽象化，然后去研究它的构造。 然后在这个高度概括的情况之下，把它总结出规律来，再把它反映到画纸上。而绘画或者说美术，其实就是先要理解它在高度概括情况下的一个构造、一个情况，然后才能理解它的，在理解它原理的情况之下，能够比较好的画出。 在纸上的表现来，其实基本功这一部分是相当重要的一个东西。下面的人体结构的话，其实一幅画里边通常会有这种动物性的、生物性的主角存在。如果没有这个叙事主角存在的话，呃，当然这种画也有，比如说单纯的场景、单纯的物的这种画也有，但是。 那那是少数，我相信不可能只画物，对吧？所以人，人作为一个动物的一个活物的一个代表，它是呃我们第一个去掌握会比较好的东西。人体结构这一块，那它包括对于人体全体结构的了解，然后还有分布的一个理解。然后说头可以怎么概括？ 手臂可以怎么概括？动体应该去怎么把它概括出来？呃，另外还有一些肌肉方面的概括，分步块理解之后，还有关于人体动态的一个呃概括的研究。我很多人可能和我以前一样，就是画人体的时候，只会从一个或者少不少个角度去。 画出来，但是如果它的形态、它的动作一发生变化的话，就画不出来了。这一块其实就是这里想重点研究的东西。最后是一些细节方面的补充，比如说头发应该怎么画，皮肤褶皱应该怎么画，这一块也是需要在人体的最后补充去学习的部分。 下面的色彩和构图，呃，在目前这个初学的阶段，我觉得这里我就不详细介绍了。呃，上面总结的这个知识体系结构、基本功、人体结构、色彩、构图这四大块，我目前还在基本功的这个阶段，具体来说是在几何体素描的这个阶段，呃，在学习透视和明暗。自己本身，呃，在小的时候是学过。 素描、几何体，然后还有水粉这样一个东西的。但是说实话，现在记忆有一些模糊，然后有一些知识点可能也很模糊了。所以我觉得我有必要从头开始去复习它。基础不牢，地动山摇嘛。嗯，我需要再和大家解释一下的是，这个部分总结出来的四大块，然后基本功、人体结构、色彩、构图方面，其中对色彩、呃构图。 呃，还有人体结构这三块，我还有一些可能现在还想的不是太透彻的地方。之后我在具体学习的过程当中，也会再次更新自己的知识体系，然后把一些新的一些可能我之前不是很拎得清、不是很重视的一些点也加进来，对它进行一个调整，随时的去 update 它，希望能啊通过这样的方式。 让我自己进步，然后让我分享出去的知识也能够随时保持正确，而且是最新的。 好的，十分谢谢你能够看到这里。下一期我想要和大家分享一些基本功方面的内容，主要是线条练习的部分以及几何体理解的部分。我想把一些关于线条的练习，还有关于最简单的几何体球体的一些笔记总结放在下一个视频当中。呃，希望大家能对大家有所注意。谢谢。也是希望大家如果觉得这个频道对你有所帮助的话，记得订阅哦。